Elementary Cycle 1 هو مشروع مدعوم من Right to Play تم تجريبه وتقييمه بالمراكز التربوية التابعة لأونروا لما بلشنا بالمشروع فكرنا بالفئة العمرية اللي نحن عم نستهدفها يلي هن طلاب الأول الثاني والثالث ابتدائي أعمارهم تتراوح بين 6 7 و8 سنين بهيدول الصفوف في عنا أربع مواد إنجلش، عربي، الماث والساينس نحن اخترنا أنه نشتغل على محاور مشتركة بكل هيدول المواد يعني مثلا إذا كان الطالب بال English عم يتعلم محور بخصه بال school أو بالمدرسة رح يكون بال math عم يتعلم الجمع باشياء بتخص المدرسه مثل انه يجمع شنط المدرسه يجمع الكراسي تبعون الصف وبال science رح يكون عم يتعلم ال concept مثلا بملعب المدرسه هيدا الشيء بخلي الطالب انه يكتسب مفردات اكثر وانه يتعلم يربط الاشياء اللي عم يتعلمها بحياته اليوميه بالنسبة للشخصيات نحن نقينا شخصيات كمان بتتماشى مع الطالب بكل المواد هيدول الشخصيات بيمشوا مع الطالب من الأول ابتدائي للثالث ابتدائي بالأول ابتدائي بيكون في عنا ثلاث شخصيات بالثاني ابتدائي بيزيدوا تكبر عائلة هدول الشخصيات بتكبر وبالصف الثالث كمان بيزيدوا أكثر نحن وعم نفكر بهدول الشخصيات جربنا ناخد بعين الاعتبار موضوع الانكلوجن كرمال هيك في عنا وحدة من هدول الشخصيات على كرسي متحرك من ذوي الاحتياجات الخاصة باقي الشخصيات من أشكال وأحجام وأعراق مختلفة وكمان في عنا حيوانات أليفة مثل سعدان بجريد 1 بابي بجريد 2 وببغا بجريد 3 على صعيد الأنشطة جربنا أن يكون في تدرج بصعوبة الأسئلة من الأول للثالث ابتدائي كرمال هيك نوعية الأسئلة شوي عم تتغير وبطلت الإجابة عم بتكون موجودة بالنص directly للطالب يلاقيها صار أكثر عم بجرب يحلل ويفكر وبمطارح تانية عم بيضطر إنه يعطي رأيه وكمان اللغة عم تتغير من سو... من level لل level في نقطة كتير مهمة وبتميز هيدا المشروع هي إنه نحن كنا عم نجرب ننمي المهارات الاجتماعية والعاطفية عند الولد وهيدا الشيء مش بس باللغات بل بكل المواد يلي الطالب عم يتعلمها بمادة الإنجليش مثلا كنا عم نجرب ننمي عند الطالب مهارة التكيف مع الآخرين وهيدا الشيء مش بس من خلال مضمون النص بل من خلال كمان الأنشطة يلي الطالب عم يضطر إنه يحلها ويفكر بطرق كيف ممكن هو يتكيف ويحترم آراء الآخرين نحن ابتكرنا هيدا المضمون بحب وبشغف بتمنى إنه هيدا الشيء يوصلكم أنتم وعم بتحلوه